No. In soul. I know. Ah! un autre samaritain. Oh, j'en pleurerais si j'avais des glandes lacrymales. J'ai vu tellement des nôtres se faire tuer par les calcinés.